tu eh adik adik macam tu. lepas tu kita letakkan satu sudu air oh. okey gula Hai, kot selai korang. Itu kacau. Selain jadi warna putih. Warna putih. Cuba, nak letak. Sebab, nak letak sabun kacau dah guys. Ni dapat ni kacau apa sama Bagi jadi uh, seperti granny joget pula macam ni. Ha. Bisa. Kocok. Air kocok. Dia ada air lagi tu. Dah lah banyak. Nak warna apa? Bagi ambil pewarna. Ada pewarna. Ayo, tak pernah Jangan nak buka, kata tak snack. Bukan je guna pun. Akan macam ni. Okay. That's di saya tunjuk tadi. I'm best. aku ni. Banyak. Dia ni keras dah. Kan lah. Kalau dia rasa kena. Kan lah. Kena lembutkan dia. Ini okey ni. Cok. Ambil tu. Kita nak macam ni. Tak, aku tak nak macam tu. Dulu baru dah rasa. Kita buat air lah. Satu, cara Cepat ambil. Cara buat Soft and best. Dik, jangan. Okay, so kita ambil Sekarang ni ada apa? Wabak? Novel coronavirus kan? Novel. novel ah, kalau terkena wabak tu, aku tak tahu. lava. Jom kita ambil tak kat luar, kat meja ni. Okay guys, kita orang akan berpindah tempat. Okay. kata kita letak gam je sikit. <laughs> Oh, uh, mega. Letak gam Masa. sikit je Masa. tapi yang dia besar. Ayu nak buat seni oh, ni cikgu Ayu marah. Dan cukup besar guys. So you all boleh main kat Bunda boleh pun tak apa. Sekejap, sekejap. Tak nak main. Sekejap, sekejap, sekejap uh, korang semua boleh buat kat rumah. Eh, guna borek pun boleh tau. Memang aku, guna borek Banyak pun. Banyak sangat. Lain pula kata nak ni. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Dah akan luring tak? Pak tu Nah. Tak payah akan. Alam ni je lah. 時間が出ました。 please satu kabel nak tu tutup apa-apa boleh komen tiktok ke instagram ke apa-apa komen